Oğuzhan Uğur, Pinç programının yeni sezonunun başlayacağını bir fragmanla duyurdu ve bu fragman yüzünden bolca linç yedi. Üstüne bir de İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle hainin teki önderliğindeki bir grup vatandaş tarafından davalandı. Şimdi Oğuzhan Uğur'u davalayan adama hain dedim. Nedenini açıklayayım. Çünkü ekranda gördüğünüz bu gerici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayanlara köpek diyerek hakaret etmiş birisi. O yüzden bu adama hain demeyi kendime farz görüyorum. Neyse konumuza dönelim ve şu fragmanı bir izleyelim. Bakalım İslam'a hakaret var mıymış yok muymuş? Ve pinch, yeni sev... Ve Pinç... Eğer bu ya da bu ya da bu adamlardan birinin İslam'ı temsil ettiğini düşünüyorsanız İslam'a en büyük hakaret etmiş olabilirsiniz. Çünkü bu adam Hazreti Peygamber Muhammed'in Allah temizdir, temizi sever sözüne tam anlamıyla karşı duruyor. Nimete saygı gösterilmesini emreden İslam'a ise nimeti saygı göstermeksizin bir biçimde tüketerek tam anlamıyla zıtlaşıyor. Peki bu adama ne demeli? Allah'ın verdiği canı sebepsiz yere alabilecek bir terörist tasvirindeki bu adam da İslam'ı temsil etmiyor. Çünkü İslam'da nefsi müdafaa gibi özel özel durumlar hariç can almak kesinlikle yasak ve günahtır. Son olarak göz zinasında bulunan bu adam da İslam'ı kesinlikle temsil eden bir birey olamaz. Çünkü İslam'da bu da yasak ve haramdır. Kısacası bu videoda İslam adına hiçbir şey yok. Peki bu videoda ne var? Bu videoda bizim ülkemize kaçak yollarla gelip kadınları videoya alarak taciz eden sığınmacılar, kaçak göçmenler var. Bu videoda sığınmacı olarak gelip kafa keseceğim abi diyerek terör estiren teröristlerin tasviri var. Bu video videoda Türkiye'nin en büyük beka sorununa dönüşen sığınmacı konusunun anlatımı var. İslam'a hakaret falan yok. Tabi biz ne kadar bunu açıklasak da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaya gocunan ve kutlayanlara hakaret eden içimize sızmış irtica sevdalısı Arap sevicileri anlamaz, anlamak istemez. Çünkü onların tek amacı Atatürk'ün layık, cumhuriyetçi, demokratik ve devrimci ilkelerini temel almış ülkemizi kadınların okula gitmesinin yasak olduğu Afganistan'ı çevirmek. Peki biz Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bahsettiği Türk gençliği olarak buna izin verir miyiz? Hayır, vermeyiz.